El grupo de Bruno aplica la tecnología pues también para que se pueda hacer un pedido a través de cualquier teléfono móvil. Nos lo habla el señor Bruno, que bueno, me da mucha alegría siempre saludarle y que estamos siempre con él porque la verdad es que son una pareja, un matrimonio muy trabajador y bueno, tienen un super mega equipo. Bueno, buenas tardes, señor Bruno. Buenas tardes, Elena. Bueno, teníamos muchas ganas de, hablar porque con todo esto que está cayendo del COVID-19, que ha afectado a tantos negocios, ¿no? Y entonces hay que reinventarse. Hay que salir adelante, ¿no? Y quería hablar justamente de esto, ¿no? Cómo os habéis adaptado a esta nueva ola, ¿no? Del COVID-19 y cómo habéis también avanzado en lo que es tecnología y e envasado, ¿no? ¿Cómo, había aplicado? Bueno, Elena, nosotros siempre hemos tenido un takeaway y un delivery. ¿Cierto? Tú sabes que conoces un restaurante que se llama La Bruna Casa, que era un takeaway caracito ya 20 años, ya que lo tenemos. Ahora le hemos dado un botín la vuelta, le hemos puesto al día, según la tecnología moderna de hoy. De hoy. Antes no tenía toda la facilidad que tenemos hoy. Entonces, hemos dado un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo es que cada uno puede pedir de su casa con su móvil en una forma muy segura eh, y también cómodo. Primero, tiene todo nuestro producto. Antes le tenemos nosotros que llevar un folleto, hoy no, hoy tiene toda nuestra oferta en un ordenador suyo en su casa, entonces puede elegir qué quiere en vez de la frescura del producto, cómo está preparado, cómo está envasado. Entonces eh, el cliente coge un poquitino más de ganas de pedir. <laughs> Eso, vamos a hablar del envase, porque sí que es verdad que siempre que se pide cosas para llevar, eh, te traen ese concepto del plástico, mm, sabe que luego ahora también como está el tema de lo ecológico, de mirar por el planeta ¿Eh? Habéis apostado también por lo ecológico. Estamos, estamos estropeando el planeta, si la tierra, tierra podría hablar, o muchas cosas tendría que decir. Estaría gritando, ¿no? Si la escuchásemos. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo sobre el tema del envase, que es un, eh, producto biodegradable y tan bonito que lo llevamos en casa y no necesita el producto cambiar del invase a un plato. ...aunque el plato, la mesa está bien decorada, con una toalla, con flores, eh, una mesa más bonita, nuestro envase pasa perfectamente en estas mesas. Entonces llega a la casa y eh, puede comer directamente en el envase. Claro, o sea, con eh, su mantel puesto y come sí, se mantiene caliente, en ensaladas tiene su frescura, segundo si es un plato frío o caliente, tiene su encanto. Un, tamaño para cada cosa, ¿no? Un tamaño para cada cosa, ¿no? Perfecto. ¿Y, ¿Y eso base también se podía, por ejemplo, calentar en el microondas? Sí, también se puede calentar en microondas. Es un espectáculo. Después lo miramos, eh, vamos a comer algo en este envase. Ah, sí, el cliente se puede enterar exactamente. Eh, tengo que decir, nosotros, yo con mi esposa Josepina... Últimamente estamos comiendo algo en nuestra casa y se lo llevamos de aquí para saber el cliente cuando va a comer qué aspecto tiene, cómo, cómo se va a presentar, porque es muy, muy importante la presentación en tu casa. Cuando una mesa bien preparada, los niños que esperan, los padres que están ahí, entonces llega la comida a su punto, entonces tiene una importancia enorme, que no es algo que, bueno, como esta noche no tenemos nada que, saber qué comer, vamos a pedir algo. No, el tiempo está cambiando. Nosotros le llevamos la solución del día. Mira que esta noche llegamos a la casa ya tarde o llegamos cansados o queremos dar una sorpresa a nosotros mismos, pedimos una comida. Esta comida tiene que estar a la altura de nuestra vida, no algo para porque tengo hambre, no. Claro que si, no, hoy día eh, nos gusta saborear. Y si es con familia, de compartir una conversación de cómo ha ido el día, qué bonito es eso. Esos son los momentos más bonitos de, de nuestro día. Esto atrae esta, posibilidad. Una sorpresa en familia de gran, de gran caridad. gourmet. es un takeaway gourmet. Todo, mm, con la normativa de higiene eh, que tenemos con el COVID, pero vosotros... Por supuesto, ahora tenemos que estar muy cuidados la parte higiénica del producto, de cómo se presenta. Eh, estamos viviendo una era del COVID-19 que nunca nosotros nunca recordamos esta, una situación como esto Para esto tenemos que estar muy cuidados y eh, tenemos que respetar según el programa que tiene eh, la sanidad. Tenemos que respetar todo esto. Estamos en este tema porque la, la ley es muy rigurosa eh, tenemos que ponerlo en marcha según la norma. De todas formas, siempre habéis tenido mucho cuidado con la higiene, no solamente ahora en la pandemia, porque nosotros que hemos estado incluso en la cocina, que es el corazón del restaurante, donde hemos hecho hasta, nos ha enseñado receta del espárrago en la temporada, eh, tenemos unos recuerdos preciosos y siempre ha cuidado muchísimo, muchísimo lo que es la higiene. Es eh, la comida que hacemos para nosotros mismos lo tenemos que transmitir a nuestros clientes mejor todavía, porque para nosotros, alguna vez, nosotros decimos nosotros en familia, alguna vez uno puede cerrar un ojo, pero cuando hay un cliente que viene, que espera una, algo especial, tenemos que dar todo el esfuerzo para que esto salga bien. Sí. Eh, señor Bruno, quiero que me olvide el horario, porque estamos hablando de takeaway Gourmet, y no sé qué horario, porque ahora está todo el mundo eh, que no sabe la normativa, la horario, hasta qué hora se puede pedir, hasta qué hora se puede recoger, cómo, cuál es el horario. Última, última noticia de hoy mismo, la comida hasta las once y media de la noche. Antes era hasta las 10, hoy a partir de ahora vamos de la una... hasta las once y media de la noche ininterruptamente. Entonces, todo el día puede pedir o puede pedir online nosotros llevamos a la casa. <laughs> Me alegro mucho por vosotros y, todo, y toda la restauración. Señor Bruno, ya parece como que va oliendo un poco a Navidad. ¿Cómo se presenta la Navidad ah. y cómo va a ser todo esto? Bueno, ahora mismo, ahora mismo que tenemos eh, eh, la carta entera que tenemos, pero cada día, cada semana tenemos dos platos especiales. Para ahora, cada semana tenemos dos platos especiales con precio especial también decir... ¿Con eh, cuáles, por ejemplo? ¿No podría decir cuáles, qué platos son? Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, una hamburguesa, una hamburguesa, pero eso, con 200 gramos de, carne de, eh, de ternera, de primera, y después tenemos una, una minestra con cuchara, una comida de cuchara, porque ahora empieza la temporada de invierno. Y apetece una cuchara. Apetece una cuchara. Entonces, es que hemos pensado nosotros que llevamos dos platos, una pareja, se divide el primer plato y después se come el segundo plato. Podría ser, o cada uno se come su plato. Entonces esto le tenemos como oferta especial, si no tenemos toda la carta. Ahora, a partir de, miramos qué va a pasar, cuánto tiempo podemos abrir, porque esto, esto ahora lo tenemos por dos semanas, este tema. Vamos a mirar si, qué podemos abrir para Navidad o no tenemos un programa todo especial para Navidad. ¿Ya está el programa? ¿Ya está No, todavía no lo tenemos, pero me gustaría tener una cita contigo. Y a mí otra también. Vez para presentar el programa de Navidad. <laughs> Que lo puedes comer aquí, lo puedes recoger nosotros le podemos llevar a la casa. Claro, sí, porque hay gente mayor que tiene miedo de salir eh, a la calle, de mezclarse con gente. Entonces pues habrá muchas familias que opten este año por pedir la, una, un menú exquisito, especial de Navidad y tenerlo en casa y no tiene que trabajar, que siempre eh, toca a la mujer meterse en la cocina y eh, trabajar. Nuestro personal lleva a tu casa, nuestro personal. Yo respeto toda las empresa que trabajan sobre estos mm. este tema, pero mi producto lo queremos llevar nosotros en tu casa porque así le podemos decir buen apetito, mirar al cliente, eh, hablar una palabrita por día de fiesta, es, siempre dar un poquito de cercanía, cariño. la cercanía con las personas. hablar un poquito del tema, porque son momentos difíciles que estamos pasando. Cierto. No solo nosotros, lo están pasando mal nuestros nietos, nuestras hijas. Todo el mundo lo está pasando mal. Entonces, que no haga una comida te lo manda quiero cobrar, no, no, es. Sí que tengo que cobrar porque si no no puedo vivir, pero le queremos dar un poquito de cariño también. En cada casa que nosotros vamos a traer una comida, le queremos dar un, un poco de cariño. La verdad es que siempre habéis sido muy especiales para vuestros clientes. Yo creo que ha sido el éxito de vuestro negocio. Eh, la base ha sido esa, ¿no? Dar, dar también amor la, a la, la peor cosa en el mundo es estar solo si uno te lleva una comida, te lo pone allí y se va, más, solo está todavía. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que le llevamos una buena comida, bien envasado, bien presentado y también un sonrisa para decir buen apetito. Claro que sí, bueno, tenemos muchos temas pendientes para hablar, ¿eh? porque próximamente, vamos a anunciarlo ya, vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar también de las bodegas, Sí. ¿Eh? Porque hay espacio muy bonito aquí y son únicas, únicas por la uva. Tenéis, pero vamos a dejar la intriga para un poco más adelante, porque ya veréis qué uva que tienen eh, que tienen aquí en la bodega, muy cerquita, tan en Ronda como Manilva, ¿eh? Sí. que eso es una... Muy, pero lo dejamos para más adelante. <laughs> Señor Bruno, vamos a volver a la aplicación del móvil para que la gente pueda hacer su pedido mm, con el teléfono. Usted me ha mandado y es muy fácil, porque además ya se abre y te dice para llevar, para recoger, para domicilio, pero que se puede abrir solamente con la web, ¿no? Con la web que la, la mejor forma es darse de arte escribir eh, la dirección, así cada vez que pide no tiene que dar nada. Mm. Eh, hace el pedido eh, para recogerlo o para llevarlo a la casa. Entonces, eh, su pedido y puede pagar online directamente con su móvil. Entonces viene el chico a la casa, te lo deja a la puerta, adiós. Tan pues, fácil como eso, en la web que es Dabruno, que es tan fácil, porque Dabruno lo conoce todo el mundo, sí. <laughs> dabruno.com. Sí, dabruno.com, eh, de ahí entra Claro, pero también por teléfono, se puede llamar también. perfecto, perfecto. Para que te explique, porque habrá personas que tengan dudas sobre la, cantidad, ¿no? Hay muchas veces que dice, venimos a comer y dice, pero es muy grande, <laughs> pon, un plato de, de, espagueti, pero es muy grande el plato. <laughs> sí, sí, sí, para, Cosas así, ¿no? Para verlo compartir. Nosotros estamos abiertos a todo. Señor <laughs> Bruno, siempre es un placer hablar con usted. Eh, ...a mí más placer hablar contigo. Eh, me quiero sentar contigo otra vez. Lo haremos, lo haremos porque es un trato ya que, igual que los clientes, que hemos vivido aquí tantos momentos bonitos, y los clientes que han venido a lo mejor de Sevilla expresamente a cenar. Hemos vivido, ahora que es la época de casa, eh, lo del ganso, con nada tan bonita, con los productos de temporada, el espárrago, cuántos momentos. Y además que tiene un libro recopilado de recetas y de historias de familia preciosa. Le damos la enhorabuena. Ya son 25 años, ¿no? 26. 26 años ya y me quedan los 25. <laughs> Yo es que este año ya no lo cuento. El, el 20 ha sido tan malo que ni lo cuento. es <laughs> 26 años, una gran trayectoria, día a día, ¿eh? trabajando día a día junto con Giuseppina, que la queremos mucho. Y estaremos aquí siempre, que nos llaméis, siempre estaremos aquí. Muchas, muchas gracias. Elena, muchas gracias. Y bueno, vamos a probar algunos de esos platos que están bien para llevar, cómo se envasa y cómo, es eh, todo, ¿eh? Venga, pues ahora un poquito de documentar también de cómo es todo ese envasado. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Irene. Gracias a ti.